طيب سالته عن التحديات اللي آه، اللي بنواجهها مع المجتمعات بشكل اخص كيف ممكن انهم آه، يشتغلوا بالنهج اللي بنحكي عليه كله تحدي من البدايه للنهايه واول تحدي بنلاقيه هي تقبل الفكره يعني هاي الفكره زي ما حكت عايشه بدات تختفي انه ايش التطوع؟ ايش نظام العونه؟ كيف ما الناس كانوا آه، يتجمعوا مع بعض ويساعدوا سواء كان في حصاد الزيتون ولا في بناء بيت لشخص آه، قريب عليهم في مجتمعهم آه، شو معنى هذا الإشي؟ فإنه نرجع نرجع الفكر ونحكي فيه كان من أكبر التحديات عندنا تقبلهم لهي الفكرة إنه أنت بتحكي بحلم أنت بتحكي بشيء مش واقعي أنت بتحكي بشيء وهمي بالنظام اللي إحنا عايشينه هلأ كيف بده يتقدر هذا ماليا واقتصاديا ما ما كان وبنحاول كنا نحلها عن طريق عده لقاءات وعده امثله وعده اشخاص اللي قدروا يشتغلوا بهاي الموارد او كيف قدروا مع تجمعهم على بعض واعاده نسج هذا العلاقات المجتمعيه وتبادلهم بالخبرات والمهارات قدروا يعملوا شيء من ولا شيء آه، فكان اكبر تحدي كيف انه يقتنعوا بالفكره آه، ثانيا بالمبادره نفسها انه تقديرهم ل الموارد المحليه حط يحطوا قيمه لتعبهم وجهدهم كمان هاي كانت عندهم بعيده انه هاي بلاش خلص بلاش ما إلهاش قيمه لا إلها قيمه انت وقتك وجهدك له قيمه انت حطيت عشان تخدم المجتمع لازم يبين ايش معنى هذا الشيء وهذا الشيء اللي بيخلق علاقه جميله مع جارك و... و... وابن حارتك فكمان هاي كانت من اكبر التحديات التحديات التقنيه صفت هلا في المبادرات كيف بدهم ينفذوها مين الشخص المناسب اللي يفهم فكرة إفادة المجتمع ولكن ليس بمفهوم مرة ثانية اقتصادي بحت فبنحكي احنا دايما على أربع آه، أبعاد آه، للتنمية صامدة متكاملة في في المجتمع انك لازم تاخذ ابعاد الاقتصاد كثير مهم بس لازم يكون اقتصاد محلي عشان فعلا انك انت تثبت على ارضك وتنتج الجانب البيئي قديش ممكن آه، نخدم ونستخدم البيئة في في أمور آه، لها علاقة في اقتصادنا وفي مبادراتنا وما نضرها عشان بالنهاية هي اللي بتثرينا هي الغنى الموجود لمواردنا ثالثا آه، بنحكي عن العلاقات الاجتماعية ورابعا بنحكي عن الثقافة والثقافة الفلسطينية وأهمية الحفاظ على هذا الشيء في مجتمعاتنا فكمان لما بنحكي بهاي الأبعاد الأربعة لما نصمم مبادرة كان يكون تحدي عندهم كيف بقدر افوت هاي الالمنتس مش ضروري يكون هاي العناصر تدخل ولكن لازم يكون في وعي فيها فكمان كنا احنا الحلو في موضوعنا وعندنا منهج معين ولكن بنتعلم بالتجربه كل ما ننزل على مجتمع بنتعلم منهم ما عندنا ست او شيء محدد وخلص بدي انزل انفذه انا كل ما اتعامل مع مجتمع معين بفهم مشاكل معينه بفهم تحديات بفهم سياق معين في هذاك المجتمع فبطور على المنهج تبعي على حسب رؤيتهم آه، وبالتالي بحاول اخفف من هاي التحديات قد ما اقدر لما اتوجه لمجتمع ثاني